ಊಟ ಫ್ರಮ್ ತೋಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನರ್ಗೂ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ತಾರಸಿ ತೋಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಯ ಇಂಟೀರಿಯರು ಏನೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ಊಟ ಫ್ರಮ್ ತೋಟ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ you can see dates venue time ಎಲ್ಲ ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ you be part of it thank you